Hola, benvinguts a Contrasons, jo sóc l'Ivan, el que s'amaga és el Javi, i avui farem un viatge de Barcelona a Londres passant per Detroit. Les bandes que us proposem avui són Tirana, Haunted House i The KBB. Començarem a Barcelona, tot i que el projecte naixia a un poblet de l'Aragó, a una casa d'una àvia, i és un projecte personal, un projecte que lidera Olivia Mateu, una noia que abans estava a una banda que es deia Godard. Dic que és un projecte en solitari, però és mentida. És un projecte que està molt ben acompanyat de varis músics i del productor Albert Espunya, que fa l'electrònica i que dona molt cos en aquesta idea. Es diu Tirana, el tema és Monstro i pertany a un EP que es diu Vas a morir. I ara ens n'anem cap a Detroit, de la mà d'un quartet que bé podrien ser britànics dels anys 80, fan un pop fosquet, tranquil·let i volador, amb pinzellades d'electrònica, es diuen Haunted House i el tema que es proposem és un dels dos temes de debut, que és Trophy Life. I l'última proposta d'avui ens du a Londres, de la mà d'un duet que els agrada molt el soroll, molt la foscor, tal com nosaltres, que també som un duet que ens agrada la foscor. Una banda que ens transporta aquelles bandes que tant ens agraden dels 80, entre el post-punk, el shoegazing i la dark wave. Ells es diuen The KBB i el tema que us proposem per acabar és Shadows. Us esperem la setmana que ve.